後藤なんだその面は気に入らねえなおいいんだぜ後藤よしあしはどうでもいいよしあしに構ってる暇はないし構いたくもない後藤いいんだぜ今だったら時間あるぞだけどなネバーなんていらねえかけなくていいよ別に俺はよ万年ネバーレベルのお前とは違うから いらねえけどよこと遊んでやってもいいぜその先にもう一人だな遊んでやってもいいぜ <laughs> ニュージャカンパカップとか行ってお前ら浮かれてんじゃねえよおい岡田てめえもそのうちの一人だ 俺の頭踏んづけて偉そうにいつまでしてんだよてめえはもう俺の手の届く目の前にいる <laughs> そこらぞまさしくリーチだ <laughs> 一人うまそうなやつだよな 味わってみてえなぜひ賞味期限切れになる前になる前にお願いしますよ太一